Olha, olha, olha, olha se flow Olha se foco que esse nigga ganhou Olha se povo que o nigga gastou Foi tanto tempo mas ele lutou Pois vem na batalha depois...